nkula musiza nnyo nate omulungi omulalubi wa hgtv nenkwebaza emirimu emirungi gyokolako engalo nenkugamba tino nga bulijjo esaawa zino omunaana esaawa zino omusanvu tuba tutuuse ne puroguramu yaffe etaala mujja tusonyiwamu obudde butukuttemu katonotono twandibadde twatandise dda kusaawa mukaaga n'ekitundu naye ebyalemya wanyindo okweggala byebitulemeseza okutuuka mu budde nga bukyali kale nno tubeetondera nnyo bannange mutusonyiwe mutusonyiwire ddala olunaku lwala tetujja kukeerewa bwe tutyo nga bulijjo pulogulaamu yaffe ettaala essaawa zino ebeegobye era nga mu situdio tubeera ne mukadde waffe tambala emirundi mwetukubaganyiza ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu omuli ebyobufuzi ngaonaku olwali tugenda kutunulira nnyo akamyufu ka nrm n'okulaba abasajja ba purezidenti yoweri kaguta museveni ab'embavu engeri gye bawanguddwamu akalulu mukadde wa fesimewo nsubuga yawagira nnyo okukyusa akabonokakikumu mu bbiri bba gye yawanduddwamu okulaba fairo magezi yabitya alaga nti ajja kugenda kiwanda naga nti nonkweta mulanga aa ah, eyo sijja kugendayo byonna tugenda kubitunulamu mu lunaku olwali mu puroguramu yaffe eno ettaala abebukuya mwebale kulonda akamyufu mwebalire ddala twateesa nembaga nti nolunaku olwokutano mugende mulime muve mu ebyo mulinda akalulu akaffe akabonna akagenda okubeerawo mu januari ekyo mwakikoze bulungi nnyo okusinziira ku muwendo ogwabaddeyo mwebale nnyo mwebalire ddala kyalaze nti nno akalulu <laughs> mwampagidde nabagambye nti nabawa enkumbi kulima so si kudda mu kwenjirira mu byabufuzi mubakalulu omulundi gumu mutuule waka mulime twagala abantu balina sente entalo ziri mumaka kubanga abantu tebulina sente okwerumaluma kuli mumaka abantu balina sente kale nno tugenda kukomawo n'amaanyi mangi nyo tujja kwewandisa nga naku z'omwezi 12 oktoba ate tulabe nga tugoba abebusujju mu konsituwansi yaffe eyebukuya akati ono muganda wange yingini ya semuddu maigo ono yo kansala lcc nakulabye zoni 3 zoni 4 ne zoni 5 naye aze ayagala kalulu waliwo ne muganda wange faizo matovuntanda ono nolodi kansala wefaizontana tubadde naye tulepuse naye nnyo ekasubi eh, awo ah, oh, atunda ah, vidiyos awo ah, oh, kukyambuka ku masiro musajja abadde awo azaaliddwawo mu zondi 4 akulidde mu zondi 4 akolera mu zondi 4 ate alina n'ekitongole ekiyambako mu kulabirira abaana ekya hope children's carea foundation musajja mumulabire eddala ku warod council ajidde mu nop naye ndooza namugambye nti nekizanja onookifuna abaana akuwa kaadi naga nti aa nti nze nibwe batampa ekaadi nja kujja independent kubanga abantu bengenda okukiikirira bamanyi tugenda kutandika ne mukulu tamale mirundi agenda kubabuuzaako katono n'oluvanyuma atubuulira akamyufu bwe katambudde bantu ba president museveni babadde yesiga nnyo bwe baba byakalulu bamafiya ekintu tebakiwambe mukulu tamale mirundi sebutaata buuza kubatuulaba nze nabagamba nti nerekereza ebintu mm. naffe tulina faamu kwetwalibadde tubeera naye ekiseera kyalutalo kafungula nkete kiseera kya lutalo naye ate nga gyetugenda tulengera yes kubanga hmm. nze nabatunuulira nabeera nabo emyaka kumi nekikumi nena nentunuulira obujozi bwabe nemanya bagenda kugwa nomanya hmm. ti nibagenda kakati nenaamaloboozi gempulira naye tinyeziraba hmm. nabo babagamba nti mirundi yali mutuufu muli bajoozi <laughs> batandisa okukiraba eh, <laughs> babaddukako mhm. nebwe banakola batya kubanze mbabuulira mm. ekintu mm. nefumitira nyo ebintu byange omusajja ayina okukitegeera mukigoberere nyo mm. abaana katisabakula ewaka nebagagawala ekirabo kyebasobola okukuwa ekitabu kujjawo nyaabwe kumutwala watafulira bizibu ndyamubonyaabonya naye singa nali mubonyaabonya mwalikuze nemutuuka nogaggawala mhm. kakati kitegeeza ki nti ewoman agumiikiriza ebizibu ebyo ngaekimubeezaawo butafuna gyalaka naye nga singa afunayo nga bukyali akuleka nawo famire yewaabwe wafunayo mwanyina ayina sente agenda mwanyina zitabonaabonera mumadondya mhm. era waali omusajja wamaanyi mu gavumenti yakulira wa sengaawe nga bambonyabonya nga mhm. sengaawe omusajja ambonyabonya immediately the man qualified and became an engineer yajjawosengaawe eh, era bwe bamugoba ku mulimu omusajja yajja naŋŋamba mhm. wa ti omukwano gwa naye mugambe agendenga mu bibyo yali atwala mukazi wange yali agenda kuwasa sengaawe <laughs> bwanaba tanamukomyawo eh. mulimu mye tagenda kufuna eh, kakati muyina okitegeera ti somebody can tolerate ebizibu byonna mm. naye nga ekimubeezawo si mukwano era abakazi abatera nnyo okugamba kati nti obufumbo nsigalidde baana ndiwo ku lwabaana eh, sijja kulekawo baana bange babonebone kakati n'abaana nabo olukula kuba babeera naye nti hakati akomawaatudulumi akomawaatamidde mm. kakati gwe mene people wanda ti lwaki abaana basasula nnyo mm. bakitaabwe ngaate bajjawo nyaabwe ekitegeeza bamaama eh. babeera mu kubigisa bataata eri abaana eh, babiraba ngaotabiraba naye ngaono talina olutandika talina empowament hmm. mutuli abakazi abasinga obungi abakazi obusinga obungi bwe bagenda mu bifo ebyebbeeyi oba palamenti amaka gafa bwekiri wayo nti afunye empowament ya sente abadde agumira wano wakuba talina busobozi fe banyaffe mamaffe bwe yabanga ayina obalumba obaluddawa ebaluwa bagiweerezanga emyezi eki eh, omukomi rundi tukusaba muwala waffe oyo tumwetaaga ate ne maama okujjaku okufiirwa naki ngaomukazi akubuulira ebula wiiki niya genda ke wafu mchalo uchimani nite nakuzi nakubira ya tuseta ne wabu alichi akubulida tatakuhu eh, nite ndi mchalo mzee ya tuise yes no buzati banda anti sente zi mtu wala zidina aine empowerment chepafuma tuisa mwa maso kakati mwecho ino kukola mm. nti omukazi kastata ndi kukola sente kati chomu wa chiriechi ati na yecho sigo kwa chirina nabalabakinayakimuwa betaekitegeeza kasita omukazi atandika gomulabireku hausigaal hausigaal hmm. bwaba yakajewaka abamuwulize gwomwigiriza okunaaba gwemwigiriza okolera olugoye gwemwigiriza okukolaki kati bwekajira nekambala ku busiripa <laughs> abalinzi batandika okakwanira ku luzzi <laughs> abantu abakulu abagagali batandika okakwata ku bere <laughs> kamera omwana kaneme muzeeyo omuzaayo gwonwa muamasa akamule nebono okikola omwana ono abewaabwe bamanyinze omwana kamuzeeyo ajja kudda mumbeera yonnakiriza nti erirebo gye wamugjamu agivuddemu era ne mumawanga nze mbagamba ti ekitawanya uganda ne rwanda kyekyo kiki baava ono ne balagaeri gwenakulira wamuganda ge yandagera ebyokukola gwetegeera what the intention timugana ngono nemuyamba nakulira wano naye agagga wa tekati waba aweekizibu tukigatta ekyo kyekiyamba kakati gwolowooza nti uganda ne rwanda ekibatabula kiki uganda kuteeka ku rwanda maanyi mwekulowoozabaibaffe bakwata omwami bamwyita kanabi akyaliwo mm. pulezidenti museveni olunaku olwasooka yagenda e rwanda mm. nebawandika mauli nti agenze mu purovinsi ye simanyi mu disituti ye yemmeka bamukwatyawo wa eyakuba mawulire olunaku lumu abanyarwanda batuyisa bubi pulezidenti yali alambulambala nalekekabaali nayingira e rwanda bayambulamu bakwata nalwiso mumbugo nti alina mupisito batuyisa bubi naye nze nalina omukisa nti abasigale abo banjagalanga nyo tunyuma tukolaki nabaga nti pulezidenti akoze ensobi oba abanyarwanda bayinamu kiri nti mubajoga kakati pulezidenti okujja nga alambula nayingira ekabaale kyekyo kimulowooza nti eri nsi ki mm. pulezidenti yaalivudde ekabaale n'alinnya emmotoka ze n'agenda entebe ku kisaawe n'alinnya enyonyi presidential jeti n'agwa ku kanombe international airport eye rwanda mm. n'alambula gard of honor oyo mugenyi avudde ebweru naye avudde ekabaale e n'ayingira didi inspectre gard of honor ewatali oyita manyi oyinza okuyitayowange nesikufiirako nembaga nti yisirayiri eyimiridde ku amerika hmm. yegiwa sente naye naye amerika eragira yisirayiri ebyokukola didifa bamala kutuula nebateesa nebalaba ekyokukola kakati mmwe aweye poenamba emu tepoenamba emu mukitegeere nti abantu batuuka ekiseera nebakyuka nebakoowa okubeera mu nkwawa zo tegeera obadde omubonyaabonya ndwakuba talina mani power talina busobozi hmm. kati obulaba nti nze sijogebwa lwaki nze sibeerangako nakintu kyeŋŋamba nti ekyo bwe kitabaawo sijja hmm. kubeera nakyotamala emirundi sokankakubuza ekintu kino hmm. bannamawulire abasinga baavu eh. wafuna otya sente anti nedda siira sente nyingi naye nze nina emikwano ninaki nti wiikendi engenda okutuuka ngaamasimu sente kwegali kubanga abantu bagamba singa tobaddemu wati donno abantu bwotabe gwebeereeyo gyoli kubangankubuuzi hmm. bagenda mweno gundi mweno gundi eno eh, scientific election porogulamu eziriko abantu abangi zibagenda okuwa sente ngeyo eh, kati nooli yenyini nabantu benyini era bawulire eno kuba gwekuli byebagjako n'abafere n'ababbi e- era kwendi kwe babeera basobole okulya byogerako eh, oli gwe baaguza esente oyo tebamuliiko bamanyi byayogera bya bulimba kati bagala ebyo ebirijjenaha kakati n'abafere benyini ababbi benjogerako nabagiwulire era waliwo gundi bempita bamafiya ganga hmm. ne kumakya balabye mubyuma byange nga bakuŋŋanye bawulira eh, kwesooka kumakya bagiwulira bali ku paalo yebawa direction nti kati ayogedde kino kino ndowooza tannakifuna waliwo webaga nti aa bagaleeta ebyuma ebitangiro ebyange emirundi mingi mhm. waliwo yabaga nti e, nkya mhm. muwulirize ku gundi omuwulize ku paalobanabamuwadde eh, biliyoni lunaana eh. nga nakiyingiddemu ekyuma kyabwe ebyokuba eh. mhm. yayita ku ttaka <laughs> so thats one point mm. the second point is nti mumulo abantu babulijjo balowoereza nyo musota musula tegeere ebyokumpi bino nti nabadde jjonjumeza abaana banembaga nti mmwe fe katonda twakulya mu mbeera gemuli kabaka yekka neddipi olutala lwa kabaka yekka neddipi mu buganda terubangawo lwali lwa muganda ku buganda mm. naye nga seggwa enkoko tesala eno kudde eno bagiriirayo eh? waliyo omusajja nga ekyamani wa dpm ebityana eh, eh, mm. bamwitanga binayisa mm. abakabaka yekka bamusanga alima mhm. nebamutta ne mukazi we nebaleka bibi ngayonkebeerirenge muganda ku muganda kiki nebadirereyo emityana nebayiwa obuugi ku mwana bebi babasanye nafumba nadduka muganda ku muganda in the 60 dp yagwawo yalemera kuki balemera ku kyabo abazungu bagenda okujja wano ngaeddiini ya buganda eyennono busamize mm. busamize mm, eddiini bwali busamize mm. wabula nga enjawulo yaabo nga bwolaba amakanisa gano emmando yabeeranga emu ku kyalo nwanga anti buli mmando erina byekola nti ono aloga misango ono agaba luzaalo ono agaba bugagga <laughs> nga tuyitaga nti byonna biri wamu era nakakati fe ababamanyi tubamanyi mm. nti gundi mububbi talizanya oyoakwata ababbi okukamala obukamazi yakwata nemorokazo kakati oyo abeerawo mm. bwosadinga ebintu ebyo buli musambwa gulina byegukola mm. gwina mhm. nakugamba nti ono bisop ekiganda igondi pasa ekiganda yesiba ekutiya ekutiya yamusambwa bagwyita bamweyana gwegukutula ddiiru gkubeekitegeeza abasajja babitege ebintu ebyo bamweyana abamulalu nabagaa nti bamweyana bwola ota ekira omulalu nga kkuba amayinja bwoba mukazi ngaoli muka musajja ogenda kwenda togenda omanya nti dirwekatitolaba omulalu akkuba amayinja oba sente oba ki kakati ogwo omusambu gwoba gumanyi kati abaganda babanga ne specifications nti ono habarist yejjanjaba ndwadde kukyali hmm. waffe kwaliko omukazi nga bamuyita mutegeevu hmm. mutegeevu nga yakusala eddagala nti omwana tajja kulwala lukusese talulwala nga talulwala lugenda ye speciali tewabula ekibi hmm. nti babikweka nga tebiritwabafanabyo bali bundi okujaku nga ayinawo omuzukulu gwataddewo ate omuzukulu nafeera kyovula nti ono omusajja wo senfuka eh. ono yazuula eddagala lya bamuyise eh. gavumenti kyaddakiyamuyise agenda agiraga eddagala na buli kimu kyonna ate kakati tolaba bwabe batwalire bajja gati biriiyo okujjako ng'olina kawunta naawe bakube mulwadde alina abalwadde bajjanjabyekakati eh, tolaba nti madagasika bwe baga nti balina eddagala eriwonya gundi ne balinoonya mu nsi yonna abazungu baalisambajja tobibawa naye ate nga libakoze ate kati tobibawa bo bajja kuga nti mulimu ki mulimu ingridwes awo mumulimu gundi negundi eyo chemical nafe tugitegeera ekola bweti bife kakati that's the problem mm. kakati ekyokusatu nti mmwe abantu bawano naye bagamba abaana bae ti kaba upc ate yatemagana bwe upc buganda mm. upc yakola endagana ne kabaka yekka nti mwe temujja kwesimbanga mu buganda fe mutulekere tujenga nayekitole ababaka ba buganda abiri mu omu bonga babalondera mu lukiiko lwa buganda empeewo eh, eh. Ah, ah. mwasookanga ne mulonda olukiiko lwa buganda uh-huh. kakati olukiiko lwa buganda lwetwasooka okulonda mu kaaga mu gumu lwona lutuula emmengo bebalonze beerondamu ababaka abiri mu omu kubatwala babafuge kati kikomyewo olabe akireete bakutte bakuba emigga olabe basegona kakati abaganda babajjako kakati bwe batuuka mu nkaaga mwena mm. aba upc ba paulo muwanga ne bagamba obote mm. olowooza fe abaganda mm. tujja kugiranga ku kadi ya nomination nga tetulina sapoti waffe endagaano tugimenye ayay embooko yavuga wakati wa upc nemengo amasomero ga upc ne bagokya eyemubende bayokyesomero yab omusajja owa upc yavema tugga kudduka ngaagenza okugula kibiriiti mhm. bamugoba bamulemesa ekibula kampala tibamuganya ku battle between upc and dp and gundi kakati nembagamba abantu bali nembaga nti in 1969 bawera dp naye abadp basigalawo mm. era mu kinaani bwe yakomawo dp yaddawo 1980 dp yakomawo gye bawera mu nkaaga mwenda yali ebuliddewo mm. abantu basigala ne gawundi zaabwe ne basigala naki mm. ne balinda tufuna omulembe gwamini amini abatali basajja bakulu abaali abasajja bakulu bakubuulira bakubanga mawuledi mhm. abasajja ne bajja bamozesaali babumayenja baaniabo basonda sente ezokuzimba omuzikiti hmm. ne balyoka bayiwa esente haji gundi sheke gundi abantu nebalowooza nti okuyingira obusiramu mulimu mumani era nawulira jjo nga boogera ku bajulizi nga batebakimanyi bwosoma ekitabo kyenyimba mu bukatuliki hmm. kirimu kyagambiddwa kyagambiddwa yeyiiya ennyimba ezagenda ne roma mm. naye kyagambiddwa yasiramuka mulembe gwamingesente ezikuweebwakuolwo ewaffe eh? e, waliwo musajjaita bebeero yajjayo nebifaananyi byabikira mariya n'abyasa era kawanga mugala asomogere yaŋŋamba naŋande nkubuulire nti gundi yaŋŋamba buma yanja nti lwaki tosiramukanga obudde bukyali kubanga ekiseera kijja kutuuka nga tuga nti ewomugatuli kiweewo ati wen amin refut abaali bagenzeyo bonna bakomawo abasiramu abaali mu ddiini yaabwe abagumu abagitalirwamu basigalayo kakati mmwe ekyo kyemutalina mm. nti omuggundu gujja kubeerawo abasibayi baani abalidde sente bakusasira baani mm. naye nti bano mbabuuza abeenaalimu nti kyembabuuza kiri kimu oli agenda atya mu maniyu omumaneja wa maniyu liverpool arsenal nagenda agula omukubi wenduulu mu kisaawe kati amuyamba ki ogula defena nti tetubadde naye mm, nogula sikola nti didifirida tetubadde naye nogula golokipa nti ono takyeweta naye kwogenda otya owa bugwaini nogulayo omukubi wenduulu <laughs> wateyugaini kakati museveni gwe babba ate nabo ne bajja boonoona nti bwetosanga bagumu nga ffe mm. omuntu akubuuza n'abaana baffe bakubuuza nti naye lwakibo bali bagula biliyoni wetulina nenkugaa nti nedda abutonkompyeringa nabwo ate anaddeyo n'avuma emeka awedde ye awedde bamumaze era ensi bwete bwebadde nti abasajja babitandi kasaba yakugamba nti oyinake weekoledde uh -huh. ate okomawo ti ogambe nti ate museveni mubigwa omuntu yomu nga tolinakwekoledde eh, anti gwe wamuwaana luli wembabazi gwe wamuwaana nti omukulembeze omulungi tavaawo akoze ki kati kituwulire eh, kakati abo abalya e sente bakusasira bandi tebayinza kulya ebiri That's what they, mwe, mwe, mwe, olokuba temuyina experiences ze eh. kakatibajono ekyamuyafunye sente nkubulidde mm. waliwo ekibinja bobi wine awagirwa bantu ba museveni museveni talina opposition mu uganda temulimu opositionteriimubonna bantu ba museveni bavawuwe oh, mwemutomera batomere abantu abali mu gavumenti ya museveni mwemuli ekibinja ekibinja ekyo kyagala okukuuma obugagga bwakyo kisigale nga kibba kati abantu bo bakyawe museveni aveekonti amini gavumenti ya amini yali yamini eti baminisita balagawa nti gavumenti yobote tumugjeko paulo mwanga vaisi bitandi yali musemogerere yali mwani mm. yetwiki kyebakozesa abantu babulijjo eh, eh. nga basajja bagezi bagezi kakati gundi besige akuze nabagamba nti obusamize bufaanana nebyobufuzi mm. kakati bwemubanga mulinawo embuzi ya ddungu eba yabitanga biddugavu nabyeru mm. embuzi eyo bwekula naye nga waka waliwo e, embuzi endala ezaliddwa mm-hmm. enkulu mugirya kuba ino weeri kati babano ababbi akabinja kamukaabo ko kyekakola eh. kaddira gavumenti nekagifuula museveni nti museveni yakoze bino byonna Eh, kadira omukulembeze ebibi byonna byekakoze nekamufuula museveni ne gavumenti efuuka yaani era ekenya eh, eh, bakugambanga kira kintu kinawezekana kwa kenya bira moi nti ebintu byonna bisoboka mu kenya kasamu yavaawo kandi newebuuza nti abasalanga ediro baminisita abasala ediro okuva ewa moi ye moi ayinaki tewali akoze eki tewali oba teyakoze eki muwanga kyatakola tewali nze nagenda naye museveni museveni yatusibyeko bamafiaanti gwe bwolowoozasinga avaawoogendaokaguddemu nange olongudemulwabamafia kubanga koti zaabwe eh, eh. kamoga nabagambye nze natunuulira kyembade ngwe bowulira nali nvudde nabweru nali hmm. nvudde zambia hmm. nga nakatuuka nebanga nti mutabani wo tiyebamusibe mukomera kunzaliwa nebamumbuulira nti kiki nti yafunyisiza omwala olubuto nagenda omwana nemuleeta omukamwana namuteeka kabangali nanaaba ebomba najja naye kabangali ngaembuza ennume mupoliisi ndaani ate nga mukamwana akoze eh, agenda okuzaala omunnaye okambuuza mukulu munnange hmm. nti maama mhm. embuto baziweereza kwesemwesi okufuna olubuto balina kubanga bameka anti muwala wange yali asoma nga basomera mu ssomero limu mhm. ate owange lwataasomanga ogwe yasomanga mhm. bonna tebasomangaku olwo kubanga kino ekikolwa kibeetagisa ki babiri ku ssaawa <laughs> eh? ekizibu kyogwe kyoyina hmm. omwana owoyo ayina kabada yaterese nange owange singa yabadde muwala yali badde aterese ah. kakati bombi tubasibe <laughs> bombi tubasibe mpulirakakati okukakana ate kyebaba tabombi nasooka kunoonya mukama kubanga bona omulimu bagukola babiri <laughs> omukazi yagamba yabalandannaye <laughs> omukazi ekyenamwagala kukyaki muwala we lwe yazaala hmm. lwe yankubira essimu nagamba ono gwenga bwofaanana ati omuzukulu ayinza okubeera omulalunka jangu omukime akulire ewamu yasula omwana nga walunaku walunaku lumu lumu oli omukazi yali taafu yamutya yantya yagati omwana yinza okubanaayeyali anti abadde abasirikale sente neŋamba osi tukole endagaano omwana wange kasasubwa ebigezo naata kulununja mutta tukoleragana irukwiruyo kakati omukazi agamba ti omusajja ayogera okutta emisana tukusimwanga mm-hmm. n'abantu bambulidde nti omusajja simwangu era yatikka omwana we namuteeka kujanye namutwala kuba namugamba nti ate bomuleka bwajja mumwongera kubanga bo <laughs> fe tetukiinako control fembi mm. era muwala bajja kusigala nga ajja ajjaako mutwala eri omuddusa ono Sini wono owo ya ina uzibu ichi. Ati chengu uliranti kwecho okola mwete mumanyi fairness. Omwana mzukuru wa jari. Hey. Eh, Akuze kati. Duwachi ya musibu umulinzi. Omwana nasikari ebweru. Ya mrepinga. Ntineda. Ya musangu nzo musajja kwenku bimbazi zimutui. Hmm. Nga musajja mkuru wa kuchara. Hmm. Nata kumwana wangabako zisa swaga. Yungba muhita mganji yangu muhita mnezi kala geti nengwa nezita. Mbeko kukaka kuruutu katonda wa. Hii. Eh. Hey. niba ri abatono abato ah bato babadde kusomeroza bamanyi nti bakola mm -hmm. kakati wata mayite waya mayite ringi yumba gamba nti bwe kasamutula ne mutamanya fairness nti abana bano bombi ekikolwa kirina kubanga olubuto oluva mu kikolwa nga babadde bombi bwe baba basoma kuolo tebasoma ate nga bateeseganya ne bakkaanya yes mm. i deal with you differently mm. kakati mmwe bano bamafia bebabakwatira baliducinga gavumenti ku museveni nolowooza nti buli kintu kyonna ekibi museveni hmm. bw'aba abatulugunya ewamme mukyalo abatulugunya abantu museveni bwakyala mukitundu ababbi bebasoma ebiwandiiko bebalina rdc bebagoba abantu mu ttaka hmm. nekiwandiika rdc onasoma bebaba kimuwandiikidde rdc abeewo mbwabeewo abeewo ki nga yagoba abantu mu ttaka si museveni eh. no mhm. kakati mmwe olunaku we mulitegeerera mhm. era nze mbagamba nti muyinza okujjaku museveni nabagamba nti ebigere bibwe biba byebiwunya nojjamu sitokisi era ekivumbiro sigala nakyo tekigendanaye ah, ah, ah. museveni waki teyajjaku bali e, abawunya ebigere ebagenda mwe baba bawadde okulonda nembajjamu nalaba ajeyonoomu agenda kubaleeta eh, ah, ah, nedda nti ekyo kirala ekyo kirala hmm. ekyo kimunenyeza balimu bameka bebagoba n'abaleeta wali olabyeko museveni atekutesimba buli yawangulayo naye lulu lwamusensalinga yamukomyawo era namuwa ah, minisiti kakati okusensalinga naye gundi bamusensalinga naani kubanga museveni naye ayinza okukitegeera tiwayinza okubeerawo olukolwa okgoba bano Mhm. Eh, kubanga nabo muntalo zaabwe balwanagana mutimukimanyi nze abo abasajja bonna mbamanyi mhm. agati kankubuuza mm. bwolowooza nti lwaki akalu kesemba buli kanyumiridde akeeno mu sawuzi ntalo zaabwe inaani lwaki sezaala alwana ne mukamwana we bantu balwanira bifu ekyenkubuulya gwe gamba famire yabwe nze ne bwemba kigongo tonsindikayo pulezidenti museveni teyali teyali nsindi siyo nali mugambye eyo pulobulemu yamwe ya famiry kubanga oli muganda we nibaono mukamwana waffe webale kati bibalwana kakati lwaki famiry mekanism tetuula netusalawo kinene era nze mbagamba nti akalulu kesembabule yeluweru weggulo akalulu kesembabule the way it goes kagenda kukyusa ebyobufuzi bya uganda nti ekyo kyebikiro ekyabatuuseeko ekyo kyebaliko kati sembabule osezaala okukwatagana ne mukamwana we kyebikiro baabazungu babagezi n'abaganda bakiina abazungu bategeera nti obufumbo butabuse mm. kati bategeera nti obufumbo bwagondegondi butabuse bo babanoonya gye mulaga Hey. Hey, tebamuvuddeo nomugenze kupata kulambula kubagenda okulanga omukazi atunudde eno gotunudde nomenye bunomuekanism kiba kitegere gwoloza buli lunaku lwoyomba ne mukazi wokimasenga ekitumya ekisenga kirina okubanga kiki kinene nnyo waliwo n'abafurendiza abasooka okuyingira mukwano gw'omukazi naki nga bewabwe tebabimanyi nabimanyi nemubyemalira mm. but once bwomusajja bwaba akuba omukazi nomuli omukazi akaaba mu nyumba mulumenyi kitegeeza aba yamukubye edda nga asirise kati emiku giyitiridde nekino bwekiri buli lwolabanga ebiri mu mawulire ebifa mu maka hmm. waba byaliwo dda naye bibaluse temugamba nti amaka gonna gali stable amaka gonna galimu ebizibu lino the problemu do you have the internal mechanism egonjola ebintu ebintu ebintu from amawulire ebintu from abweru mm. yenjawulo to when you see nga sezala bambalaganye ne mukamwana we mukalulu <laughs> nga bonna webali siga nti omu yafa kutesa eh. waali nabano webali what brings them si bwavu mm. era olaba katonda byakola mm. nti bali abalala babalekera nti mumwekube katonda yekikola musigale mumweke ensi ebawumule kati buli omu yajja emuzina bwa munne kakati olwo bamwita asiimwe ntejje okuva ebushenyi agambye nti nina okuwangulwa kwa baminisita eh? eh, tikirina engeri gkiri bwekiti watinonno nti abantu bano ababbi basooka ne balowooza fe tubirowooza hmm. abazungu abo bemulaba Mm. bagenza okutuuka bwe batuuka mm. temubayita nti basiro <laughs> omuzungu agenda nakukubira mu sitampu mm. ntojja kujja waffe nogamba nti basiru no basooka ne baddya bano abali mu gavumenti nebagula ebizimbe mu e, e, amerika nebagulawa manchester city ejjuddemu bizimbe byabannauganda nga bali mu poliisi ekibuga manchester ebizimbe <laughs> ebisingibwamu obungi abalina sente bizimbe byabapoliisi lwaki bapoliisi balina sente bwe batyo wano mu uganda mwemuli okukusa enjaba baleeta wano gundi kulaimuza ezo zonna ezebbe nabagambye temutubuulireyo omukazi gwe basse ne miliyoni ezo ngaagenza okuleta balo yakwatiddwa bukedde egikubaku gumu nagitanebifa nebifa nebigwerawmwana wattu that's a lot of money saayidde eina sente empitirivu nnyo bajiga n'emisango mugundi niwe nabasajja bakwatibwa nga simanya babazibodaboda eh, wanobakwatakokyenkubuulira eh, tikakati bano abazungu bo babala mm. kati fenanga embala ekintu nemanye kigenda kuggwera wano mhm. bwe nali mpandikakatabo kange kano nagawandika nebagamba nti ensonga ezigenda okwonona obulu bwa museveni mhm. era nenkabako nendakweze yaŋŋamba nti kuba obutabo yeewuunya ebintu byempandiisa enkya ne bibeerawo wabasobaabantabobazbifunabube bamugaa nti abwogererako tibubeerawo n'abutunu nandagira nembukuba n'okubukuba <laughs> kakati nze mbala ekintu kuba ntuuli wange nembala ekyokubiri tewali anyigiriza zikubirwa simu mm. baasooka ne balowooza nti sente zikola mm-hmm. okuva mu ca tisente zikola ki zikola zikola wayi mm. si e tewaliwo nsonga baagaana okutegeeza ani asaana paalamenti ani asaana okugenda mu ca e? baba kukyogera baali tute bannamateeka bokka kituufu naye omugenzi zimulamugwanya yawangula lemi kasule yafuuka oluvannyuma omulamuzi era as a result nti baloya baali batono nnyo semateeka twafiirwa ti konstitutioni yammwe teriyo gyeri mu nsi teri konstitution etakonkuludinga kintu eyaffe teyakonkuludinga nti bagikyusa nti bannayuganda buli myaka e, banakyusanga bannayuganda buli myaka etaano bajja kuwebwanga omukisa wajjewo akakiiko akabuulirira kakebere konstitution eri mu nsi kyenebagamba nti konstitution ya uganda mujja kubeeranga mu systemu zisatu NR Democratic Movement yani bwe munayagalanga okujja okubeera mu bibiina nga mbeera mu bibiina bwe muna constitution ya ensi kyeri eri bwe Yes. Tewa constitution emaliriza. Ne constitution yeno oloza President Museveni yagiye kolerange ngamba. Ah, anti yatwaleyo ba prisoners ye kitekeera. Bina isa yakola constitution omuntu omu okuva mu nkaka. Ninga ya makulu okusinga kweli. Yes. Kakati mwe baba lobozesa ti hmm. constitution egenda mu buli omu. arze rizati ekyaliyo yali federo na bibiina hmm. nabagamba nti teri muntu ayina magezi yasoma akuga nti federo gyeri munsi entono naye bagamba nti gwe mwabemityana bwe mugende wa purezidenti nemugamba nti sebo tuwe emmeeri ebere kuleke wamala mwe basirusiye kubanga emmeeri tebeera kuki kunyanja nyinyanja nyimpi hmm. nemugamba nti mwe muvudde emasaka musaba purezidenti traini mugenda nayo nti mugende mulerweze bagibawe ani abalimba munnekakati <laughs> mmwe ekisooka eh. nti abantu baberawo nga tebamanyi newaberawo eh. byebalimbiramu nti katonda ah, development egenda ekyuka abaana baffe twakuula amanyo nga tuka nti emmese egabasente mm. kakati olwaleero omwana gwotwala mu nasale ngaali mu kisulo metro ntomuwa sente zagula manyo nebonozimuwa jazirya mm. kati ekitegeeza kitegeeza nti abaana bano eh, bategedde mesi tegula manyo kati kamand explain kakati no abange bazibu eh. bava nago kusomeanti eh, kakati kyekyo encouragement kakati mm. ekyo gundi naye be specific mm. omugambe nti bwotakula linyomera ki egigo egirika kakati bano federo biki bivuddewo naye okimanyi nti nnabantuabasokoneko eh, eh, eh. ababaka bonna abaava mu buganda ogenda musi batulimbanga nti bagenza kulwanira federo nambooze yagenda n'embwa enjizzi n'amafumu mbwagenaulwaniafedero nomugenzi apolonsi bambi twamusindikayo mu gavumenti lwa federo kyemusaba tekiriiyo nga mwana wattu oh, tetulitegeeyes kyenkubuulira nti kakati gwodira oty omusiyazi mutabani wo naawasa musajja munne noleka eddaami nti omuzukulu gwe bazadde yalinsikira <laughs> ate abasiyazi kati ffeangeri kiteeka nabagamba nti federo teriiyo ekintu kyemwogerako bakiyita otunome mm. nti ekitundu ekimu mu ggwanga kisobola okwebala nti kyakitalo nnyo kyo kyagala enkola eyakyo yokka mm. bagiyita otunome mm. museveni sente yebagambye zirina kugenda mululo kati bamulaga nti amasanyalaze gali ah, bubi nnyo kati bagala okugabbira bagala gundi etwaleko bagala bumema etwaleko kakati nze mm. ngenda pakubira ku mutimbagano gwange meeting eyo ogikuba ogyogolo baminisita nga bonna mwebali misa wene museveni kyenkugamba nti ali mukizibu kakati omusajja ngaalabi nkugamba nti obulimba buvuddewo eyalimbiranga ku federo tekyakola kikikyasoboka omuganda akugamba nti omubi atagenda amanyira abaana ebisajja ebyatukanga nga mu buto naaba tugenda kwita gundi akulye tebikyatukanga <laughs> kakati eh. abaali babira mufedero eh. nabakozeki baweddewo kakati waliwo ababadde bajampingira ku museveni mm. nayisaamu ekisanja nayisaamu ekisanja kakati nze nabagamba nti gwe ekibi kyokola abantu bawano kyebakola nankabirwa yina kinene nnyo kya sepaalamenti one mhm. paalamenti yekolera ekizibu mm. yagenda negamba nti museveni tubatalinge sebatukuwa emyaka ensanvu mu etaano mhm. naawe otuwa ebiri mm. nembaga nti bali basiru manye abantu bano tebategeera nti nabaga nti omubaka wa paalamenti gayagenda n'omuntu womusiru gusigala musiru <laughs> eh, pulezidenti wa isirairi omu ali mukomera yatigatika obwana obukola mu hmm. statehouse pulezidenti wa singapore naye yakifuna ekintu kyekimu hmm. wy tiwadde bapulezidenti naye katonda teyakyusa mitwe gisigala gyegimu hmm. kati mumugenda nemudde nemugamba nti ah, oyo mirundi yasinga bagundi okutegeera mhm. yes mm -hmm. oli akikulimbirako akikubireko nebaga nti omuvubi tasobola kuwayo omulambo omuntu eyagudde mu nyanja hmm. abaganda basala amagezi bakugamba nyina womugenzi ajja nejjako amabeere amabeere nakaaba hmm. jajja mukasa mpereza omuzukulu ayonge hmm. kati bali bwe badifayinga mukasa abavubi negali zaabwe bazibba kuba mukasa yakuuma enyanja mhm. balina okutya omulambo gukoleki naye omuvubi tatya mulambo bagukwatya gengege bayitaga nti kati empewo eyabadde efuuwa kati guli eyo mm. mubiveeko ennyanja kati gujja kulabika luvanyuma lwanaku eri gujja kubulukuka naye nga bubagumanyi weguli nga bakwatangeges kakati kutulerega nti aba federo bayitirangako ki federo enyukuta mukaaga mm. nagenda mu palamenti emyaka etaano ne bamuwaayo miliyoni ataano ataano emyaka nkaaga mitaano azifunidde kukwogera kigambo kyokkate kitaliiyo kakati abantu babavuddewo kati bano abasajja babaka ba palamenti n'abakyala nga bakulemberwa nankabirwa mm. beetega bagamba pulezidenti nti gutwongeze fekatikujereko emyaka ensanvu muetaano mm. nawe gutumiyo mm. nembaga